Η βία με βάση το φύλλο σημαίνει σωματική βία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις τρεις γυναίκες υπέστη σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών.